你下载下来之后啊，播放清单是我们 DJ 在放歌会用到的。第一个就是建立，比方说这个这个我要把它删除，可以删除播放清单。OK，然后这边可以建立资料夹，建立新的资料夹。OK，我们把资料夹删除，删除资料夹。 OK，这个可以建立播放清单，按右键有建立播新的播放清单，播放清单可以命名，比方说我呃这个 SquareX，好，那我就可以把我喜欢的音乐下载下来。那比方说呃，好举举例，我搜寻 SquareX，怎么下载音乐？ 我现在直接在 YouTube 上面直接打 Square X，我就可以找到它很多音乐。好，那我就可以呃直接进入 YouTube，然后我在 YouTube 上面的网址可以动手脚，把 U B E 删除。OK，YouTube 后面的 U B E 把它删除。 删除之后，按 Enter，后面的英文字母保留，按 Enter，OK，我这边就可以呃呃有 MP3 音乐，哎，然后可以记录 MP3，就把它下载下来。好，下载下来之后。 下载下来之后，我会在我的电脑建立一个资料夹，这些资料夹可能是一个 music，你也可以把它取名叫 EDM 好了，全部都是跳舞的音乐。EDM 就是跳舞的音乐，然后就可以把音乐直接抓进去，抓到我的桌面上的那个资料夹 EDM 的资料夹，然后里面我就可以，你可以自己用自己的想法去命名，比方说，呃，Squareless。 把它丢进去。啊。如果可以的话，你们可以上上上那个 i i i t u n e m 买音乐哦，或者是那个 B 破，可以去网络上买音乐，音质会比较好一些。好，我下载下来之后，比方说 musician，OK，像我刚刚下载一个 SquareX，我这边就是在建立一个呃 SquareX。 所以应该是在这边，就是 Square X，然后就可以把我的，可以把我刚刚的那个桌面上所建立的音乐啊，把它丢进去我的 r e g o l Box。 然后，SquareX 把它丢进去。OK，丢进去之后，丢进去之后，你就有两个播放清单，都是音乐家的。那我们现在再来讲风格曲风的分类方法。比方说，我们现在我你们有按照我刚刚去。 做一个曲风资料夹，可能呃，有个叫 Future House，我们可以把名字拷拷贝下来，然后到网页上面，也是一样上 YouTube，然后输入 Future House，Future House，你会看到有很多像这种频道。 很多很 sexy 的，很性感的，然后看哪一个比较性感就点进去。啊，这个 Future House 的频道，很多好听的音乐。如果说你喜欢这首音乐，就把啊进去。 就把 YouTube 后面的 Y O U T U B E 删除，按 Enter，按 Enter 之后，我就可以看到这个页面，它有音乐跟视频，我们就选音乐就好了，然后按记录 M p 三，OK，然后下载下来。 所以你们刚刚有像刚有有拍到我的那个曲风嘛，对不对？你们有看到有我那边有写曲风，你们可以把它拍下来，你们就可以把一些曲风的呃音乐去去一直下载你们喜欢听的音乐。Oh my god，这好像是 mix，十二美伽，哇！哦，这个这个这个不对哦，这个不对，这个抱歉哦，这个不对，这个是。 呃，mix 就是混音版本，它这首歌至少有一个小时哦。这种歌不要下载，因为这个下载下你也没办法，你也没有办法现场演出，不好玩。所以你要下载像这个这个 Future House Record，s 那这是一个录音厂牌，他们的厂他们的呃厂牌 Future House Record，进去之后，我随便选一下。 你们下载的音乐啊，最不要超过十分钟，那太扯了。就是大概就是可能十分钟以内，因为那个一个小时，那一种一个小时的那一种档案呢，它可能就是已经呃串烧，就是全部的歌都接在一起，你下载下来玩也没意义。像这首歌只有三分五十秒而已，所以这种歌就可以下载下来。 好，比方说这首我不喜欢哦，先换，你你就要选自己喜欢的。好，比方说这首我喜欢，那下载方法跟刚刚讲的一样，把后面 UB 删除。 所以下来下来，照理讲都很快了，哎呀，不要超过那种四五十 mega 那种太，那那那就下载很久，因为那个可能都是串烧，可能就是一个小时的音乐，那个都是人家已经接好了，我们不要下载人家接好的歌，我们要下载呃三分钟、四分钟，然后下来下载下来之后，我们要自己接歌曲才会有趣，OK 吗？ 然后上面这边有很多曲风哦，你们要，你们如果要没有抄下来的，要抄一抄；，要就是你们要排一排一排。OK，下来下来的音乐也是要把它放到桌面，要想把它集合一下。比方说，我这个桌面有呃 EDM，我我把它开一个资料夹，叫做曲风 G R E N E，看一下，好像不是 G R G E N R E。 genre，OK，还有个曲风，然后把音乐丢进去。这边也要开一个叫 Future House，F U F U T U R E，Future House，然后把音乐直接拉进去。那因为我刚刚正看一下，我刚刚呃音乐结构可能要改一下，这个资料夹结构可能要改一下。我可能在这边再建立一个资料夹，可能是 Musician，M U S I C A N，Musician 就是把一些音乐的。 呃，音乐家丢进去 musician 里面，OK。所以你的 EDM 资料夹里面，呃，里面有风格，还有音乐家。那风格里面就有 future house，那里面就一首歌曲。然后这个有音乐音乐家 musician 里面有 DJ Snake、s q u a r l e x s 之类的。那像我刚刚讲的，哦，比方说这边有 hard style，呃，trap，好，我们下载个 trap 好了。 所以我现在也是一样，上 YouTube，然后找 Trap，然后去找那种音乐频道的，像是像这个也是 Trap 的音乐频道，然后记住那个歌曲不要超过三分钟或四分钟。 三点二十九秒，三分钟二十九秒。再把一 P 一删除，然后也是一样把它记录下来。 如果你们有，你们想要好更好的音质，你们可以自己创作，或者是说去 YouTube 啊，不是啊，去那个 iTunes 购买购买音乐，购买的音乐啊，它音质会比较好。所以，我下载有。 下来的音乐我都会把它拉到呃我固定的资料夹里面，然后也是一样，它是它的呃我就会把它放在比方说这个是我刚刚是用曲风的模式去下载，所以我在这个曲风里面再增加一个资料夹，新增资料夹，trip。 如果你在外面这个资料夹去乱动它的资料夹目录啊，你的 r e c o r d b u s 的音乐就会不见了，所以你必须要重新拉进去一次。我要先跟大家提醒，因为我刚刚呃目录没有建立好，所以就是那个目录名称、目录的位置就不要再改了。比方说，我建立在桌面就建立在桌面，或者是比方说建立建议哦，比较好的是直接放在你的呃使用者里面会有个 Music 资料夹。 使用者里面有个音乐资料夹，你可以把它放在这个地方，丢在这个地方然后以后就不会去动它，因为这个就是放音乐的地方啊。如果说你们今天换电脑了，你们就可以需要把这整个目录，呃，就 copy 到水源底，再换到其他电脑之类的。像这个目录就是尽量不要去改它的结构，所以这个是以曲风来命名的，然后下面就是以音乐家来命名的，然后 trap，future house 这些结构我们不要去动它。 所以我这首歌曲《翠姆》的歌曲，我可以把它拉到我的 r c d r d b o x 里面。OK，所以拉进去它在读取，你会发现它在读取，它有个读取条。 好，那现在的话，呃，我稍微跟大家讲一下哈，这个接下来的使用模式哈，我们必须要去方便的去阅览我们的呃音乐清清单资料库，因为你们的歌也不可能会有比我多，因为我已经玩了大概十几年了。那我们该如何去整理这些东西呢？第一个，呃，在播放清单任何一个播放清单这边呢，我们可以把不必要的东西关掉。我建议大家可以用这个这这个功能。 这个功能它会把整个专辑封面比较完整呈现，然后等一下我会教大家如何去呃下载专辑封面。这边就是点这个，它会呈现完整的专辑封面。呃，说实在话，我放歌放了也一阵子了，所以有专辑封面的歌曲你会比较比较有印象。哎，比方说这个专辑封面啊，对对对对，这个就是什么什么什么很嗨的，呃，对对对对对，你就比较有感有想法，比较好记。有专辑封面就比较好记，然后等一下我会教大家如何去弄歌曲资讯。 OK，所以这边有两个，所以有两个浏浏览的 icon，我们可以选右边这个，可以完整的显示专辑封面。那另外的话，你你们的你你你们的音乐应该都是蓝色的吧，对不对？音乐是彩色的，请举手，应该都是蓝色的吧，对不对？好，那音乐如何变成彩色的呢？呃，我们在这边有个齿轮。 齿轮设定，把它打开，然后我们这边就会有一个喜好设定，检视里面往下卷，这边有一个叫波形的，波形，波形这边有显示颜色，把它选择 R G B，显示 R G B。 OK，我先举个例子给大家看，比方说我现在显示蓝色，OK，你会发现我的音乐全部都变成蓝色了。把它显示呃 RGB，我的音乐就会变成彩色的。OK，我在按叉叉，我显示蓝色，OK，所以你会发现我的音乐跟你们一样都是蓝色的。所以我现在呃到这个齿轮。 我把它变成呃彩色波形，RGB，我的歌曲就变成彩色的。那另外刚刚讲的部分就是呃显示列表这个地方看起来是比较凌乱的，看不太懂，所以我们想要显示啊比较详细的资讯。然后你们显示的应该跟我不一样，你们看起来应该是也是很蛮乱的。 我来稍微教大家一下显示资讯。OK，我先我先休息一下，然后我先看你们有问题的先举手。好不好？我先休息一下。 你举手。资料夹是吗？按右键，按右键。建立资料夹。有问题的举手。 OK，接下来下一部分就是呃，下一部分就是说我们这边有那个，比方说调性，我们怎么样？比方说你看我的东西很干净简单，对不对？我们教大家把不要的东西删除，隐藏起来，不是删除。OK，比方说我按在我的摘要啊，或者是预览的，或者是在这边这这一栏呢，你们看这一栏这一横小小的这一横，这一横按右键。 按右键，哎呦！你们如果不知道看哦，不要等一下都没有看，然后又在问来问去。按右键会有个选单，这边在每个名称啊，BPM 或者是在名称在要按右键，这边会显示打勾的，打勾的就是呃你需要的显示的一个的功能。比方说，我就我比较属性，应该是这调性啊，哎，属性预览还有摘要，BPM 还有调性。 把你需需要的那个东西打勾，啊，不需要的，就是把打勾把它关闭，它就会隐藏起来。比方说，我把 BPM 关闭了，那我现在如果 BPM 要再打开的话，我就按右键 BPM 打开。所以我们现在会看到哪一些东西，我是要跟大家讲好了。预览，预览可以看到波形，预览可以看到波形，然后摘要。 在要会显示大概的呃东西，比方说会显示你的调性啊，你的 BPM，然后这个包含你的名称，还有档案那个音乐家，下面有音乐家，所以还有这个调性，调性 A 小调啊，A 大调啊，C 大调啊，调性不懂都都没关系，没有音乐基础没关系，你就是照我做了下去，呃，调性。 这个也要打勾，然后 BPM 就是音乐速度。 OK，摘要、预览还有调性 BPM。摘述呃，摘要。调性 BPM。是不是有封面啊？封面叫什么？封面没有封面，封面好像都没显示。 属性预览摘要调性 b p 所以你们的表单上面一定要有这些东西哦，摘要、预览、调性 BPM，OK？不懂可以举手。 另外，我要教大家如何分析你的音乐。比方说，像我刚刚建立的资料夹里面的音乐，我们可以比方选取音乐，你也可以是选取两首、三首。Shift 按住可以选取两首歌或三首歌曲。选取两首歌曲，按右键有个功能叫做呃分析按键，OK，应该是分析 key 啊，分析调性，这叫分析调性。哎，你们现在是用英文版的，请举手。用英文版的部分人就是分析 key。 K E Y，因为我自己是用英文版。如果你们想要用中文版的哈，中英文修改，在这个齿轮把它打开，这边有语言，你们希望有用中文还是英文？用中文好了，你们用用用中文好了。那你们用中文部分的话，你们就是要注意哦，呃，分析按按键叫做分析调性。 比方说，你们会发现你们调性是没有音乐音乐曲调的，对？每一首歌都有它的呃 C 大调啦、小调啦，还有或者是 B 大调啦、B 声小调啦，有美的调性。这个调性的里面显示的内容，你们也不用去管它，你们就是把调性打开。那调性的部分，在按右键，它会有个叫做分析按键，要点选哦，它会读取。 你们看，我现在我按右键分析按键，你会发现歌曲在读取一百 percent，哦，九十九、七十八。它会分析按键，它分析按键之后，你的歌曲就会出现调性 G M 小调，就是 G 小调，OK，G 小调的歌曲。那严格来讲的话，就是你们的呃音乐里面不但要有 BPM，也要有那个调性。那如果你们的呃怎么样？一般来讲，第一个是分析音轨。 它也会分析，然后第二个才是分析调性，然后再按两，再按第二次分析按键，就是分析调性。啊，这边调性就会出现它的呃调性，这边就会出现数英文字母。有问题的请举手。 OK，然后下一步，下一步我把音乐丢到上面这个播放清单。上面这个播放清单它有几种显示方式哦，你可以看一下哦。看这边，看这边，这边有上面有几个显示方式，按 icon 显示，呃，一个播放机，显示两个播放机，还会出现你是可以丢两首歌的样子。 啊，这边可以显示一个播放机，然后下面是清单列表，然后全部显示你的播放清单。所以我们现在用这个好了。那音乐你可以把它丢到你的呃上面播放机，用滑鼠拖甩的。李轩有问题吗？有问题的，请说。 调调性这是就是。我现在我发现有蛮多有问题，我现在把它打开给大家看一下哦。属性、预览、摘要、调性 BPM。那这个地方它可以自由的去呃缩放，比方说我这边可以去去拉拉我的位置。比方说你习惯你的调性放在前面，或者是习惯你的预览放在后面，都可以。 这个都可以拉位置的，对，然后没有必要的东西把它关掉，因为放歌的部分哦，已经 DJ 现场在放歌已经很乱了，它一定要让所有的东西都非常的 easy，看起来很简单，所以上面有的预览、调性、BPM 摘要，哎，这个就是，就只要这些就够了。 这边用写了哦，调性就是曲调，音乐的调性啊，音乐的曲调，然后预览是波形显示，然后 BPM 是音乐的速度。OK，很清楚哦，所以我们只要这些，就好没有用到就把它关掉。封面要啊，它有一个专辑封面，我刚刚看到有专辑封面，封面，就这边没有封面，奇怪，专辑封面也要啊。 我刚刚看到有个同学，他上面有显示封面，封面这边才可以看到封面。然后音乐就可以直接丢到这个地方啊，你们可以直接拖拽把音乐丢上去。 方便就好。时间不用，这个有一些都用不到现在还是觉得能用到这些东西。不用到了，可把它关掉。这样子啊，分级式。 它这个什么叫公开，知道吗？不知道就把它关掉啊！东西？什么演出者。 显示上面显示最干净就好了。 所以啊，像呃我的习惯就是这样子，比方说摘要可能会需要大一点点，我就会左右拉一下，左右拉一下。那 B B N 其实很小，属性用这个不需要用很大，就把它缩小，把它缩小就够了。这个都可以拉的。好，那下一个，下一个的话就是呃，基本上这边有个 I information。 information，然后这边有一个专辑封面跟资讯摘要。专辑封面，比方说，我举个例子哈，刚刚我呃，我刚刚丢音乐进来。 因为其实你只要建立好一个调性、B B N 摘要那些东西，之全部的歌单都会同步啦。然后像比方说我现在这首歌曲的话，我们这边会有个 I 把它打开，然后有个专辑封面。在专辑封面丢进去之前，你可以把这个呃按两下，可以去拷贝这个音乐家，它会有拷贝的字样，然后按 Command C 拷贝下来。 按卡片 C，我们就可以把音乐音乐档名拷贝下来。拷贝拷贝下来之后啊，我就可以上 YouTube，不是不是 YouTube，上 Google Google。然后我就把我拷贝下来的贴上去就好了。哇哩嘞！等一下哦，再一次。拷贝复制，然后到 Google。 然后按贴上，OK，我就搜寻，然后再按 Enter。然后我有个搜寻图片，你就会看，可以看到很多图片封面可以下载。然后封面打开，OK，我这边会有，呃，我会很习惯的，就是啊，把它下载到我的下载项目里面。OK，下载项目，然后我再开启 RealBox，我把侧边栏这个。 I 开启，I 然后有个专辑封面，这边有个专辑封面，然后这边有个下载项目，我再把封面直接丢进去就好了。Done 就搞定了，所以这个这这首歌曲就有封面了。然后记得歌曲抓进来的时候要做什么事情？分析音轨。 还有分析按键，刚刚都讲过，哦，分析音轨，分析分析按键，分析按键之后，你会发现它会有调性，所以这边就有这首歌曲是一降小调，然后把音乐丢进去，我就可以玩看看，有位思吗？可以玩玩看看，按 play，OK。 应该呃有问题的，应该都没有问题吧，超级简单的。有你吗？哎，有你举手。 你可以可以先找位置坐，没关系。啊？插插座。后面有一个，后面有一个，那你就坐在那边嘛。啊，东东可以，你方便就好。这边有个 i 哈，i 把 i 打开之后，会有专辑封面。专辑封面，哎，然后这边就可以把专辑丢进去，那这边也可以开启资料夹。 开启你的下载项目，然后再把封面打开就可以了。OK，那我要稍微要做个 ending 了，那时间差不多，在下课之前呢，我想刚刚跟大家讲一下哦，我再给大家一分钟，等一下我要讲话一下。 我会把今天录的那种电脑荧幕的影片，然后放在那个社团里面。我再讲一次，社团到 Facebook，然后里面有一个台艺社团。OK，我现在这个。 这个台艺社团，我会把影片啊丢在这个地方，所以你们现在只要你们是呃付费进来的学生，哎，你们到时候可以就注意这个社团，因为我会把那个没不是付费的人全部都把它请出去，因为这个是哎，这是我们的权益。我把影片丢在这边，然后大家可以在这边看看今天上课的呃内容，回家可以再复习。然后接着就是说，你们有。 你们只要你们是付费来的的朋友，你们这边都可以在我们的台艺社团里面。台艺社团里面会有一个那个，你会看到这边有一个叫 Miss 张的，Miss 张一个张小姐，你是这边有个 Miss 张，她这边会有一个呃，要要课线上课程的密码。你们只要是我们的社员，然后有付费的，我们这边都可以会提供密码给你们。你们就在这边发问，你要郑明红 EDM 课程密码。 哎，就是在这边发问，然后我们就会把呃线上课程的网址跟账号密码跟你们讲，网址跟密码跟你们讲。那回去怎么看线上课程呢？除了我今天录的会放在社团里面，你们只要在社团都可以看到今天录的教学影片之外，你们回去也可以看线上课程。那线上课程的话就是 Live School Online，Live School Online。 打这个网址，OK，打这个网址之后，你们 DJ 课程的同学可以看什么东西呢？等一下啊，我这个是后台网址。你们 DJ 课程的同学，你们可以看这个呃潘聂 DJ，所以你们会看到这个地方，点进去。 然后这边有课程目录，比方说今天讲的东西，以及呃之以及你们之后会上到的一些教学，这边都有影片可以看。所以你们回去就可以看这些东西，全部都可以看。如果说你们有很强烈的学习欲望，就把它全部看完。然后呃，我们上六堂课之后，我们会上到那个 Abboton Life 的。 另外一套软体的 DJ 混音的部分，然后也会开另外一个呃软体给你们看。那你们现在的话，就是回去就是先把这个叛逆的 DJ Record Box 先把它搞懂。明天不是不是明天啦，下周下周的哎，下周下周 DJ 课程吗？看一下。还有我跟大家讲一下哦，DJ 课程啊，我们现在我们现在第一堂课是几点到几点？互动一下，互动一下。第一堂课是几点到几点？ 今天到八点半，然后第二堂课我们要改成八点半到十点，因为学校不允许我们待到十点半，所以第二堂课就是十点半，就是就是没有休息时间，就是十点半直接到呃八八点半到十点。有上 DJ 的同学就是哎八点半到十点，那有上 DJ 的同学，如果说你们 DJ 课程是第二堂课的，我我我是要跟大家解释一下，因为因为我们也是第一次在这边。 开开社团开课，所以而且我们这次的社团说实在还没有申请成功，我们要下下个学期才有办法申请成功，因为我们这次呃动作比较嘿比较乱一点点，然后我们下次就会有正式的社团，在这边有 DJ 社团。好，我们到台艺社团里面，OK 这边有写哦，比方说这是教室的地址啊，怎么来教室啊？你你们也知道了。然后下面有比方说呃这个东西改，我我回去会改掉。 比方说，我们这星期五的 EDM 课程，EDM 编曲的，教你如何用 p o l l o e Life 做编电子音乐的课程。星期五十月十四号第一堂课，星期五十月二十一号第二堂课，星期五十一月四号第三堂课。然后什么是什么是第一堂跟第二堂？不好意思，我这边有其实有点乱，因为还不太熟。第一堂课是七点到八点半，这叫第一堂课；然后第二堂课就是八点半到十点，这个就是第二堂课。所以你们的 DJ 课程如果是八点半到十点的。 请你们八点半到十点要来，你们如果没来，我也没办法等你们，因为这太多人了。我先说八点半到十点的话，就是呃，就是第二堂课哦，不要九点到十点半。嗯，九点九点到十点半，我可能已经教到后面，你可能可能没有办法顾到大家。然后这边有 VJ 课程，如果说你们还想要想学 VJ 的话，等一下也可以留下来。那那 VJ 课程的话，就变成说呃，就是。 你们也可以留下来上第 VJ 课程。那第一堂课，你们大家都可以视频看看。我们等下教 VJ，啊，等一下我们 VJ 学生应该会陆陆续续的进来，因为我在想他们可能会九点进来完蛋了。所以等一下你们如果想要学 VJ 的话，你们就可以留下来听看看。因为第一堂课我都可以给大家试听看看 VJ 课程，然后还有呃 DJ 课程，就是我们这次的 Rigobus DJ。 那前面前面六场都会讲瑞 e 巴斯 b o x DJ 的部分，然后后面的六场到第十场就会讲那个 a b o r t o d Life 的 Mashup 用。